से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी पत्नी प्रिय दर्शनी राजेश सिंधिया भी प्रचार कर रही है चिलचिलाती धूप में गुना संसदीय क्षेत्र के इलाकों में वह खाक छानती रहती है लोगों के बीच जाती है और ज्योतिरादित्य को जिताने की अपील करती है वहीं गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा के दौरान उनकी बिटिया अनन्या राजे भी मंच पर प्रिय दर्शनी के साथ खड़ी नजर आई इस दौरान मंच पर पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे सिद्धू सिंधिया के लिए शिवपुरी में प्रचार करने आए थे इस चुनाव में में सार्वजनिक रूप से पहली बार ज्योतिरादित्य की बेटी अनन्या राजे दिखी है अनन्या माँ के साथ खड़ी थी साथ ही